assalomu alaykum assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mana xudo xohlasa keyingi zakaslarimizni ham olib kelib o'rnatdik bu yerga e, to'rt dona eshik to'rt dona eshik uch dona deraza o'rnatdik xudo xohlasa hamma yoqi ichida olib kelish o'rnatish tunukalari bilan birga mana bu yerda mana glansовый deydi glansовый yaltoqlaydigan qilib berdik mana zamonlarimiz xudo xohlasa yaxshi zamordan xizmat qiladi oshiq moshiqlarimiz mana uch donadan bitta ikkita uchta hamma yog'i ichida olib kelib o'rnatib beramiz bu yerga mana bir yarimtani eshik o'rnatdik biru o'nga bo'yi ikkiyu o'ttiz eshigimiz bo'yi shunaqa razmer qo'ysanglar ham bo'ladi hamma yog'i ichida kvadrat olti yuz ellik mingdan olib kelib o'rnatyapmiz bu o'zimizni andijon do'stlik do'stlikka olib kelib o'rnatib berdik mana bu yerda yana bir dona deraza mana ayvonni ichiga o'rnatdik mana tashqarisi mana akva, ichkarisi emdek mana bu yerda bir qanat o'rnatib bo'ldik xudo xohlasa hamma yoq ichida bu yerda mana to'rt qanatli deraza o'rnatdik mana mana mana bu yerga ikki qanotli o'rnatdik mana xudo xohlasa garantiyasi bilan olib kelish o'rnatdi ustini hamma yog'i ichida vodiy bo'ylab ayvonni ichida mana yana bu yerda bir qanotimiz bu yerda bitta uch qanotli romimiz mana mana akbani rangi bilan bir xil mana xudo xohlasa telefon nomerimiz asha to'qson birlik to'rt yuz yetmish besh nol nol o'ttiz uch vodiy bo'ylab olib borish o'rnatish установка hamma yog'i ichida mana garantiyasi bilan qilib beramiz doimiyda aytganimizdek mana shumilizasi bo'lgan oynalar diqqillamaydi germetik kiliklab o'tkazganmiz mana oynalarni eshiklar yaxshi ko'rinmaydigan oyna полный qilinadi bitib beradi derazalarga sabab oq aynay qo'ymasak umuman bo'lmaydi derazalarga oq aynay qo'yamiz yorug' tushadi bo'lmasa uylar qorong'i bo'lib ketadi mana mana ikki xonat eshigimiz romimiz olib kelish o'rnatish ustunovka hamma yog'i ichida garantiyasi bilan qilib beramiz manzilimiz ana shu andijon boshi telefon nomerimiz ana shu to'qson birlik to'rt yuz yetmish besh nol nol o'ttiz uch narxlarimizga kelsak e, kvadrat chiqarish yana aytib o'taman juda oson eshigimiz misol ikki kvadrat chiqadi enini bo'yi ko'paytirsa kvadrat chiqadi и kvadratni puliga ko'paytiradi olti yuz ellikdan bir million uch yuzlarga to'g'ri keladi derazalarimiz ikki kvadratga yetmaydi birarigilarki birarigilarga yetadi derazalar ana shu bir million ikki yuz bir million bir yuz bir million uch yuz atrofida to'g'ri keladi ana shu hamma yog'i bilan olib kelib o'rnatib beramiz vodiy bo'ylab xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz qo'limizdan kelgancha mana xalq xizmatidamiz xudo xohlasa